ටෙලිවැකියට ජූරියේ සම්මානය. සියත TV නාලිකාවේ විකාශය වන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අපක්ෂපාති පුවත් සමාලෝචන විශේෂාංගය උදෙසා ලාල් හේමන්ත මාවලගේ විශිෂ්ටතම සිංහල ප්‍රවෘති නිවේදක නිවේදිකා නිර්දේශනාම අතරටත් සියත. අද ටෙලිවැකිය ටෙලිවැකිය ගැනම කතා කරයි. සාකච්ඡාවක් එල්ලා පුංචිහේ වගෙන් අගමැතිට ලිපියක්. ආසියාවේ බලවත්ම දූෂණ මර්ධන පනතෙන් රටේ දූෂණය සහ වංචාව පිටු දකින්න සිහින දකින සියබලා පිටිය. මෙරට මාධ්‍ය සහ ටෙලිනාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විශ්ටයින් ඇගීමට ලක්කරෙන රයිගම් ටෙලිස් ජාතියේ ටෙලි සම්මාන උළෙල අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් ඊයේ රාත්‍රියේ පැවැතුණා. එම සම්මාන උළෙලදී ලංකාවේ වඩාත්ම ජනගත ප්‍රෝෘති විකාශය අතරට සියත ප්‍රෝෘතිද නිර්දේශ වුණා. රයිගම් ටෙලි සම්මාන උළිලේදී සියත ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අපක්ෂපාති පුවත් සමාලෝචන විශේෂන්ගේ උදෙසා ජුරිය විශේෂ සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. මෙම සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවේ සියත ප්‍රෘතිංශයේ උපදේශක සහ අධ්‍යක්ෂ ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ලාල් හේමන්ත මාවලගෙහි. සියත ප්‍රෝෘතියංශයේ ජේෂ්ඨ කළමනාකරු උදේශා නිඩමගිදර සහ කාර්යභාර සංස්කාරක ලක්ෂිකා ප්‍රනාන්දු මෙවර සම්මාන උළෙලේ විශිෂ්ටතම ප්‍රෝෘති නිවේදක නිවේදිකා සිංහල කාණ්ඩයෙන් නිර්දේශිත නාමතරටද එක් වුණා. පාට පක්ෂ බෙහෙද නැති ජනතාවගේ ටෙලිවිෂන් නාලිකාව ශ්‍රී ලාංකේය මාධ්‍යකරණේ මහජන නියෝජිත සියත TV. අහසේ සිංහල දමිල ඉංග්‍රීසි භාෂාත්‍රිත්වයම නියෝජනය කරන රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි නාලිකා කිහිපයකින්ම මෙරට ජන මනස පෝෂණය කරන Voice of Asia මාධ්‍ය ජාලයේ අපි කිසි විටකත් රේටින් පසුපස හඹා නොයන්නේ කවදත් ජනතාවගේ හදවත් තුළ සියත නාමය සන්නාමයක්ව ඇති බව රටම දන්නා නිසයි. අපට ඇති වටිනාම සම්මානය කවදත් අප සමග රැඳී සිටින ප්‍රේක්ෂක ඔබයි. මෙරට ජනමාධ්‍ය සහ ටෙලිනාට්‍ය ශේෂත්‍රවල විශිෂ්ටයින් අගයන සම්මාන උළෙලවලදී ජනතාවගේ සැබෑ ජනමතය නිරූපණය කරන ප්‍රශස්ත ටෙලිවිෂන් වැඩසටහන් ඇගීම ඉමහත් සතුටට කාරණාවක්. අපක්ෂපාතීව රටේ ජනතාවගේ ඇත්ත දැනගැනීමේ අයිතිය වෙනුවෙන් හැමදාමත් ඇප කැපවන මෙරට මාධ්‍යකරණේ මහජන නියෝජිතයා වශයෙන් සියත TV හැමදාමත් සම්මානයට පාත්‍ර වුණේ ප්‍රේක්ෂක ඔබ අප අප කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය නිසාමයි. මෙරට මාධ්‍ය සහ ටෙලිනාට්‍ය ශේෂත්‍රයේ විශිෂ්ටයින් ඇගේීමට ලක්කිරෙන රයිගම් ටෙලි සම්මාන උළෙල අතිඋත්කර්ශවත් අන්දමින් ඒ රාත්‍රියයේ පැවැත්වනා. මෙවර රයිගම්තෙලි සම්මානුලලේදී සම්මානයට පාත්‍ර වූයේ දෙදහස් විසි දෙක වසරේ මාධ්‍ය සහ ටෙලිනාට්‍ය ශේෂ්ත්‍රවල සුවිශිෂ්ට නිර්මාණ සහ එම නිර්මාණකරුවන්. කවදත් ජනතාවගේ ගෞරවයට සහ ජනාදරයට පාත්‍රවන සියත TVී අප මෙවරත් රයිගම් සම්මාන උළෙලේදී ඇගයුමට පාත්‍ර වුණා. දිවයිනේ සියලු තරංගකාරී ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් අතුරින් වඩා ජනගතම ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් අතරට සියත ප්‍රවෘත්ති මෙවර තේරීපත් වුණා. හදවතින්ම සියතට සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදිහේ පාරකයි ගමන් කරමින් ඉන්නේ. කාටහරි උමනාව තිබෙනවා නම් ඔය එක එක තැන්වල ගෙවල්වල හයි කරලා තියෙන කෑලි දෙසිය පණහාක තුන්සියක විතර ඔය රේටින් කියන ගැජට් ඇතුළේ සියල්ල තීන්දු කරන සමහරුන්ට වමනා නම් බැහැල්ල බලන්න සමාජයට තමන් ගැන කතා කරන නාලිකාවක් එක්ක ජනතාව කොහොමද හිටගන්න කියන එක. ජන හදවත්හි කවදත් මුල් බැසගත් සියත ප්‍රවෘත්ති ජනගත ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් අතරට ගෙනෙන්නට අපට සවිය වුණේ ඔබෙන් ලද නොමද ප්‍රේක්ෂකාදරයයි. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය. මෙරට විද්‍යුත් මාධ්‍යයේ නවමු අත්දකීමක්. ටෙලිවැකි දෙසිය හතලිස්තුනක් මේ වන විට ලියා අවසන්. එහිදී අපගේ විවේචනයට පැසසුමට සියලු පක්ෂ ඉලක්ක වූ බව අප මෙහිදී කිව යුතුයි. රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය මෙවර රයිගම් ටෙලි සම්මානුලලේදී ජූරියේ විශේෂ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබවා. එම සම්මානය හිමිකරගත්තේ සියත ප්‍රෘතියන්ශ්‍රයේ අධ්‍යක්ෂ සහ උපදේශක ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ලාල් හේමන්තමාවලගේ. රයිගම් ටෙලිස් දෙදහස් විසි දෙක ජූරියේ කුසලතා සම්මානය. සියත TV නාලිකාවේ විකාශය වන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අපක්ෂපාති පුවත් සමාලෝචන විශේෂාංගය උදෙසා ලාල් හේමන්ත මාවලගේ අද ඉල් මහ පෝයයි බුදු සමයට අදාළ තර්ජන ගර්ජන සහ මර්ධන මැද රටේ ජනතාවගේ ඇත්ත දැනගැනීමේ පරමෝත්කෘෂ්ට අයිතිය වෙනුවෙන් නොබියව ජනතාව සමග සිටගත් සියත ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අපක්ෂපාතී පුවත් සමාලෝචන වැඩසටහන ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වුණේ සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකික සබුද්ධිමත් ප්‍රේක්ෂක ඔබ ලද ජයග්‍රහණයක් ලෙසයි. මෙම සම්මානුලලේ විශිෂ්ටතම ප්‍රවෘත්ති නිවේදක නිවේදිකා සිංහල කාණ්ඩයන්හි නිර්දේශිත නාම අතරට සියත ටීවී ගෙන එන්නටත් මෙවර අපට හැකි වුණා. ඒ අනුව සියත ප්‍රවෘත්තියංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාර උදේශාන් ඉඩමගෙදර සහ කාර්යභාර සංස්කාරකවරියක වන ලක්ෂිකා ප්‍රනාන්දු එම සම්මානයන්හි නිර්දේශිත නාම අතරට තේරීපත් වුණා. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නිවේදක සිංහල නිර්දේශිත නාම උදයශාන්ත කුමාර ඉඩමගෙදර සියත TV. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකා සිංහල. නිර්දේශිත නාම. ලක්ෂිකා නවෝදානී ප්‍රනාන්දු සියත ටීවී. අපක්ෂපාති මධ්‍යස්ථ තොරතුරු වාර්තාකරණය වෙනුවෙන් ඇප කැපවන සියත ප්‍රවෘත්ති කෙරෙහි කවදත් විශ්වාසය තබන සුවහසක් ප්‍රේක්ෂකයිනි. අප ලැබූ මේ සම්මානයේ සැබෑ හිමිකාරීත්වය ඔබටයි. සුවහසක් සියත ප්‍රේක්ෂක ඔබට අපගේ ගෞරවනීය ප්‍රනාමය. අපේ මහිමේ අපේ සියත පිවිදිී. මේ අතර රයිගම් දෙදහස් විසි දෙක ජාතියේ ටෙලි සම්මානුලලේ විශේෂ ප්‍රනාම සම්මාන පිරිනැමීමක්ද සිදු කෙරුණා. එහිදී ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී සමන් අතාවුද හෙට්ටි සහ ජේෂ්ඨ රංගවේදිනී නෙතලි නානායක්කාර සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබවා. ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී. සමන් අතාවුද හෙට්ටි ශූරීන්ට අපේ ගෞරවනීය ඇරයුම චලිස් දෙදහස් විසි දෙක වෙනුවෙන්. ජේෂ්ඨ රංගවේදිනිය නෙතලි නානයක්කාර මැතිනිය. ඇය සඳහන් කලා ඇය මිත්තනියක් කියලා මංහිතන්නේ මේ ලංකාවේ වැඩිම මුණපුරු මිනිපිරියන් ඉන්න මිත්තනය මොකද. එමෙන්ම ජේෂ්ඨ රංගවේදිනී වීනා ජයකොඩි දහනව වන රයිගම් ටෙලි සම්මාන උළලේදී ජීවිතේ එක්වරක් පමණක් පිදෙන ප්‍රතිභා ප්‍රභා ගෞරුව සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබවා. සන්නාමගත ජේෂ්ඨ රංගවේදිනිය වීනා ජයකොඩි මහත්මිය දහනමවන රයිගම් ටෙලිස් උලලේදී ජීවිතේ එක් වතාවක් පමණක් හිමිවන ප්‍රතිභා ප්‍රභා ගෞරව සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන වගයි. සම්මානයට පාත්‍ර වූ සියලුම මාධ්‍ය ආයතන සහ මාධ්‍ය සගයිට සියත සුභ පැතුම් එක් කරනවා. දහනම වන රයිගම් ටෙලි සම්මානුරලේදී සම්මානයට පාත්‍ර වූ වෙනත් නාලිකාවන්ටද සමාන ලෙස සලකමින් ඔවුන් ලබාගත් ජයග්‍රහණ කිහිපයක් පිළිබඳවද අප මෙසේ සටහන් තබන්නට කැමති. රයිගම් ටෙලි සම්මානුරලේදී සම්මානනීය මාධ්‍ය වැඩසටහන් නාලිකාවට හිමි සම්මානය දිනාගත්තේ ටීවී දෙරණයි. වසරේ විශිෂ්ටතම ජනගත වැඩසටහනට හිමි සම්මානය මෙවර හිමි වුණේ හිරු ටීවී නාලිකාවටයි. රයිගම් ටෙලිස් ජාතිය ටෙලි සම්මාන උලලේදී ස්වර්ණවාහිනිය සම්මානනීය ටෙලිනාට නාට්‍ය නාලිකාව ලෙස ඇගයුමට ලක්වුණා. වසරේ සම්මානනීය නාලිකාව ලෙස මෙවර ඇගයුමට පාත්‍ර වුණේ ස්වාධීන රූපවාහිනියයි. 2022 රයිගම් ටෙලි සම්මාන උළෙලේදී සිරස TV News First විශිෂ්ටතම ප්‍රවෘත්ති විකාශය ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. News First ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති. Thank you. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැහැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය. අද ටෙලිවැකිය ආරම්භ කරන්න වෙන්නේ ටෙලිවැකිය ගැන ලියමිනුයි නේද. ඒක එක්තරා විදිහක මේ දෛවයේ සරදමක්. මේ ටෙලිවැකිය ආරම්භ කළ දවසෙම අප ප්‍රකාශ කලා ඔබට මතක ඇති. මෙහි අරමුණ වදින තැනකට වදින්නයි රිදෙන තැනකට රිදෙන්නයි වැදී රිදී හෝ හැදෙන්නයි කියලා නේද. එහිලා අපට පක්ෂයක් පාටක් නෑ. හිතවත් දේශපාලනක් නින්ද නැත. අප සෑම විටම පාදක කරගත්තේ අපට මෙහෙම වුණේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නය. අපට මෙහෙම වුණේ ඇයි කියලා විමසන හැම අවස්ථාවකම අපට පේන්නෙම හොරකම දූෂණය වංචාව අක්‍රමිකතා හා අකාර්යක්ෂම බව. එනිසා අප ලියූ සහ හෙට ලියන ටෙලිවැකිවලටත් නිරන්තර ඉලක්කේ බවට මෙරට දේශපාලනය සහ රාජ්‍ය නිලධහරින් පත්වෙනවා මයි. ඉලක්ක වෙනවා මයි. හොඳේ මේ නිසා ටෙලිවැකියට ඔය බලය ඇත්තවුන් හා නිසා ගැටෙන්ට සිදුවෙනවා සිදු වුණා. ඉදිරියේදිත් එහෙම ගැටේවි හොඳේ ඔවු සැබෑ බලය ඇත්තේ එකක් මතකතියාගන්න රටේ ජනතාව අත කියලා. ඔවු සැබෑ පරමාධිපත්තිය ඇත්තේ ජනතාව අත ජනතාව සතු ඔය පරමාධිපත්ති බලය අපි පවරලා දෙන්නේ තාවකාලිකව හොඳේ සින්නක්කරයට එහෙම නෙමේ හරිද ඔවු වසර පහක් සඳහා පමණයි. එහිලා පාර්ලිමේන්තුවටත් ඔය ජනාධිපති කියන විදායකයටත් අප සතු පරමාධිපත්ති බලය සදා කාලිකව ලියලා දීලා නැති බව මතකතියාගන්ට. ඔවු තාවකාලිකවයි දෙන්නේ. මේ ජනතා පරමාධිපත්තිය එහෙම පැවරුහාම සමහරු හිතන් ඉන්නවා සින්නක්කරේටම හම්බවනා කියලා හොඳේ දෑවැද්දට හම්බ වනා කියලා වැරදිී ඇ. පවරනු ලබන මේ අපේ බලය අපිවම චප්ප කරන්න අවභාවිත කරනවා නං අන්න ඒ අපදුන් බලය යළි කැඳවන්ටත් ඔවු යළි කැඳවන්ටත් ජනතාවට පරම අයිතියක් තියෙන්ට ඕනේ අපි ඒක විශ්වාස කරනවා හැබැයි අවාසනාවකට එහෙම නැවත කැඳවීමේ බලය මේ රටේ ව්‍යවස්ථාව ඇතුළේ නෑ. අපට තියෙන්නේ අංගවිකල ව්‍යවස්ථාවක්. අන්න ඒ නිසා අපි මේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම සඳහා පෙනී හිටිනවා. අනාගතෙත් එහෙමයි. හොඳේ අපි සටන් කරන්නේ අපේ රටේ සියලු පුරවැසියන් හරිද සියලු පුරවැසියන් විදාහයක ජනාධිපතිද ඇතුළුව නීතියට යටත්වීතුයි කියන පදනමේ ඉඳලයි. නීතියේ ආධිපත්තියට ඉහලින් කපුටන්ට ඉගිලෙන්ට ඉඩ නැති සමාජයක් සඳහායි මේ සටන ආරම්භ කළේ. හොඳේ ගෙවුණු ටෙලිවැකි දෙසිය හතලිස් තුනම ලියවුණේ එහෙම තමයි. එහෙම ලියූ ටෙලිවැකි ඔබේ ආදරයට පාත්‍ර වුණා ඔබේ ගෞරවයට ප්‍රකාශයට පාත්‍ර වුණා. සෑම අඳුරු වලාවකම රිදි රේඛාවක් තියෙනවා කියලා කතාවක් තියෙනවනේ නේද? ජාතියේ ටෙලි සම්මාන උළෙල ලෙස තමයි රයිගම් ටෙලිස් හඳුන්වන්නේ. එහිදී සියත ප්‍රවෘත්ති එහිදී සියත ප්‍රවෘත්ති හොඳේ ජනගතම පුවත් විකාශ අතරට නම් කෙරුණා. උදේශාන් එඩමගෙදර ජේෂ්ඨ කළමනාකරුතුන් කාර්යභාර සංස්කාරකවරියක වන ලක්ෂිකා ප්‍රනාන්දුත් සිංහල ප්‍රවෘත්ති නිවේදක කාණ්ඩයට නිර්දේශ විශේෂ වුණා. ඔන්න ඉතින් ඒ අතර තමයි ටෙලිවැකිය ජුරයේ සම්මානයට පාත්‍ර වන්නේ. ඒක මේ රටේ අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ඔබ ලබා දුන්න ගෞරවයක්. හොඳේ ස්තුතියි හද පතුලෙන්ම ආදරණීය ඔබට. දෙස් විදෙස් සියල්ලු දෙනාටම අපේ ආදරය පිරිනමනවා. ඔය දැන්වය පහුගේ දවස්වල මේ අපිව දණ්ඩුකන්දේ ගහන්න එහෙම උත්සාහයක් තිබුණනේ නේද. ඒ වෙලාවේ අපිත් එක්ක හිටගත්තා අදත් අපිත් එක්ක හිටගෙන ඉන්න මහා බීත පිරිසක් ඉන්නවා. කවදාවත් මුණගැහිලා නැති සමහරුන් ටෙලිවැකියට ආදරය කරනවා සියතට ආදරය කරනවා. එනිසා මුහුණු පොත් පුරෝලා අන්තර්ජාලය පුරෝලා ඔබේ පැසසුමයි ආදරයයි අප වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමයි හැමදාම සටහන් වෙලා තියෙනවා ඒකට අපේ ගෞරවය. මේ අතර ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ කශේරුකාවක් ඇති අප වෙනුවෙන් පෙනී සිටී පිරිසකුත් හිටිය. හරි විශේෂයෙන්ම අපි සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රමුඛ විපක්ෂයටත් විශේෂෙන් අනුරකුමාර දිසානායක ලක්ෂ්මන් කිරියල් එතැන් සිට ගෙවිඳු කුමාර්දුංග පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රවරයා දක්වයි සියලු දෙනාටම අපි ස්තුති කරනවා. ඒ අතර වාසු සහෝදරයා සහ විමල් වීරවංශත් ඉන්නවා හොඳේ හිටපු ජනපති මෛත්‍රපාල සිරිසේනත් ඉන්නවා. මේ හැම්ම කෙනෙක්ම කොහේ හෝ තැනකදී ටෙලිවැකියේ විවේචනයට ලක්වුණ. සමහරු නිර්දය විවේචනයට හෝනා. හරිද නමුත් අපේ වැඩිම විවේචනයට ලක්වුවන් අතර වාසු විමල් සහිට පුජානපති මෛත්‍රපාලත් ඉන්නවා. හැබැයි මේ කිසිවෙකුත් සමඟ අපේ පෞද්ගලික ගැටුමක් නෙමේ තිබුණේ අපට තිබුණේ ප්‍රතිපත්ති ගැටුමක් එක අදත් එහෙමයි හෙටත් එහෙමයි. විපක්ෂනායක සජිත් දන්නවා අපියාගේ පැත්තෙ නෙවෙයි කියලා. අනුරකුමාරත් දන්නවා අපි එයාලගේ පැත්තෙත් නෙවෙයි කියලා. අපි ජනතාවගේ පැත්තේ අපි විරුද්ධ හොරුන්ටයි. එනිසා අපිව එක එක පක්ෂවලට එක එක කා කාණ්ඩවලට කැමති විදිහට කැමති අය ඇතුල් කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳේ හැබැයි ජනතාවගේ පැත්ත අතහරින්නේ නෑ. මේ පෑන අතට ගන්නකොටම අපි දන්නවා එක අතක පෑනයි අනිත් අතේ මරණයයි තියෙනවා කියලා මේ තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල. ඒ වගේමයි ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ සමහර මන්ත්‍රීවරුන් පක්ෂය කුමක් වුණත් පක්ෂ ප්‍රතිපත්තිය කුමක් වුණත් අපට හෙරේව චන්දය පවා නොදී හිටිය. ඒ කාරණාවද ස්තුතියි හැබැයි හෙටත් අපේ විවේචනය එසේම තමයි හොඳේ ලොකුමදේ අපේ මිත්‍ර මාධ්‍ය සගින් මනිතර මතක් කරන අර මාටින් නිමෝලාර්ගේ කවිය අන්තිමටම කියනවා. ඒක අද ආපහු මතක් කරන්ට වෙනවා. අපේ සමහර මාධ්‍ය සගින්ට අමතක වුණා දවසක තමන්ගේ දෙපාළඟටත් මේ මර්ධනය හස්තේ ඒවි කියලා. හැබැයි සමහර මාධ්‍ය ළඟට නං ඉතින් කවදාවත් එන්නේ නෑ හොඳේ මොකද කශේරුක ලංකාවේ ඇට එකක්වත් නැත්තං ඉතිං ආය මක්කටේ යෝගුල ළඟට මර්ධනය එන්නේ නේද ඒ අතර අප වෙනුවෙන් පෙනී සිටි එකම විද්‍යුත් නාලිකාව වනේ සිරස ස්තුතියි ඔබේ සිරසට ඒවගේ මයි මහා පුවත්පත් රාශියක් මැද අප වෙනුවෙන් හිටගත්තේ දිව ඉනයි මවරටයි අනිද්දයි. දිවයිනේ ගාමිණී සුමනසේකර අප ගැන ලියද්දී අනිද්ද පුවත් පතේ ලසන්ත රුහුණගේ අප ගැන ලියද්දී මවුරටේ තුෂාර ගුණරත්න සමඟ උපුල් ජෝසොප්න් කෙලින් හිටගන්නවා. ඒ අය අපේ සටන ඒ අයගේ අතට ගන්නවා. එනිසා අපි තනි නෑ කියලා දැනුනා ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම රටදාලගෙහිලා හිටියත් පෝද්දලලා උවිඳුලා අපිව තාමත් දිරිමත් කරනවා අපි සටන් කරමු මේ අසාධාරණයට විරුද්ධව කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ සටනේදී මාධ්‍යසේවක වෘතිය සමති සම්මේලනය එකන ධර්ම ශ්‍රී ලංකාපේලි ප්‍රධාන ලේකම් ඉළඟට නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා ජනතා ක්‍රියාකාරිත්වය නේද රෝහණ හෙට්්‍යාර්චි විදායක අධ්‍යක්ෂ ඒවගේ මයි අවසරයි ශ්‍රී ලංකා වෘත්තිය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමේ තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමේ අපේ රටේ නීතිඥ ප්‍රජාව මේ හැමෝම අපි වෙනුවෙන් පෙනී හිටිය. දැන් එනිසායි සියලු දෙනාට මේ සගේන්ට ස්තුති කරනවා. රටේ හතරවෙනි කුළුණ අපි. මාධ්‍යය. අපේ සමහරුන්ගේ නිවට නියාලු බව මේ රට මේ ප්‍රපාතයට වැටීමට අනිවාර්ය සාධකයක් වෙලා තියෙනවා. මීට දින කීපයකට පෙර මා පාසැල් විවාද කණ්ඩාම් තියාග ප්‍රධානෝත්සවයක ප්‍රධාන ආරාධිතය ලෙසෙක් වුණා ඒ ද මැසිනොත් විද්‍යාලයට. මේ විවාදේ මාතෘකා වුණේ මේ රට වැටී ඇති අරාජිකත් තත්ත්වයට වගකිව යුත්තේ දේශපාලනඥින් බවයි. ඒක තමයි යෝජක පිලේ මාතෘකාව. මෙහිදී මේ ප්‍රතියෝජක පිළ හරි අපූරු තර්කයක් ගෙනාව. ඔවුන් කිව්වා එකම හොරාව කීප පාරක්ම පත් කරන්නේ අපි නම් ජනතාව නේද මෙහිලා වග කියන්ට ඕනි කියලා ප්‍රශ්න කලා. ඉළඟට මේ ප්‍රතියෝජක පිළ ප්‍රශ්න කලා එකම හොරාව නැවත නැවත පත්කරන එක වලක්වන්න නං ජනතාව දැනුවත් කරන්නට ඕනේ දේශපාලන ශක්ෂරතාවේ නිර්මාණය කරන්නට ඕනේ ඒ වගකීම තියෙන්නේ හතරවෙනි කුළුණ හෙවත් ජනමාධ්‍යයට කියලා. ප්‍රතියෝජක දරුවන් එක හරි අපූරුවට ඔප්පු කලා ප්‍රතියෝජක පිළ දිනුම්. ඔවු මෙරටේ ජනතාවගේ දේශපාලන ශක්ෂරතාන වෙනුවෙනුයි ටෙලිවැකිය පෙනී හිටින්නේ. එහිලා අප අතහැර දමා ඇති සත්‍යයේ සහ යුක්තියේ පෑනත් කැමරාවත් අතට ගමු කියලා යළි අපේ සියලුමාධ්‍ය සගයින්ට ආරාධනා කරනවා. මර්ධනය දිනක ඔබේ නිවස ඉදිරිපිටටත් ඒවී. එදාට ඔබ වෙනුවෙන් කවුරුත් නැතිවේවී එනිසා අද එකතුව සටන් කරමු නිමෝලාර්ගේ කවියත් මතකතියා ගමු. මුලින්ම ඔවුන් පැමිණියේ කොමිනිියස්ටවාදීන් සොයාගෙනයි. අනේ මම කතා කළේ නෑ මොකද මම කොමිනිියස්ට් කාරෙක් නොවන නිසා. ඉළඟට ඔවුන් පැමිණියේ සමාජවාදීන් සොයාගෙනයි. අනේ මම කතා කළේ නෑ මොකද මම සමාජවාදියකු නොවන නිසා. ඉන් පස්සේ ඔවුන් පැමිණියේ වෘතිය සමිතිකාරීන් හොයාගෙනයි. අයෝ මම කතා කළේ නෑ මොකද මම වෘතිය සමිතිකාරයෙක් නොවන නිසා. ඉන් පසු ඔවු හෝ යොදෙව්වන් සොයා පැමිණියහ එවෙලාවෙත් අනේ මම කතා කළේ නෑ මොකද මම යුදෙව්වෙක් නොවන නිසා. ඉන් පසු ඔවුන් මා හොයාගෙන ආ. ආවා. එදා කිසිවෙකුත් මා වෙනුවෙන් කතා කරන්නට ඉතිරිව සිටියේ නැත. ඒ බව මතකතියාගෙන ඕනෑම මර්ධනයකට එරෙහිව නැගී හිටින්නට තරම් ශක්තිමත් කොඳුනාරටයක් ඇතිව සටන් කරමු කියලා අද ටෙලිවැකිය ඔබට මතක් කරනවා. සියත ටෙලිවැකයට විශේෂ කාර්ක සභාවක් පත් කර එහි නිර්දේශ නීතිපතිවරයාට යොමු කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදත් පාර්ශව කිහිපයකින්ම විරෝධතා එල්ල වුණා. විවේචනාත්මක විචාරශීලී ටෙලිවැකිය ප්‍රශ්න කිරීම හරහා කියල පණිවිඩයකුමක්ද. වෙනත් ජනමාධ්‍යවේදියෙක් තමන්ගේ කැමරාව තමන්ගේ පෑන තමන්ගේ කටහඬ අභියෝගාත්මක විවේචනාත්මකව ඉදිකරනවා නම් අර ජනමාධ්‍යවේදයාට දුන්න මා දඩුවම තමයි අපි ලබා දෙන්නේ. ටිලිවැකේ ලිව්ව මාවලගේ මාධ්‍යවේදයාට දුන්න දඩුවම තමයි ඔබටත් ලෑසි වෙන්න වෙන්න. උසාවිගානය රස්ත්‍රයාදු වෙන්න වෙයි ප්‍රශ්න කරන්න වෙයි පාර්ලිමේන්තු විසරහට ගිලා වරපසත කමිටු විතරහ දියුරු සාකච්ඡා කරන්න වෙයි උත්තර දෙන බඳින්න වෙයි මේවා කියලා මාධ්‍යවේදීන් නිහඬ කිරීම. මාධ්‍යවේදීන් නිහඬ කරන වාරණයක ස්වභාවයක් තමයි තර්ජනය කිරීම, බලපෑම් කිරීම, නීතියේ අධිපත්‍ය යටතට ගෙනහිල්ලා ඔහුව පාලනය කිරීම. මේ අලුත් මර්ධනය හැඩේ. මේක මම හිතන අතිශයින් පිළිකුල් කළ යුතු කාරණාවක්. අලුත් නාට්‍ය පටන් අරන් දෙනවා සියත ටෙලිවැකිය. ටෙලිවැකියෙන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කඩවුණයි කියලා පාර්ලිමේන්තු කොමිටුවක් කරහා දැන් ඔන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දාලා ඒ පිළිබඳව දඩුවම් පමුණුවන්ඩ උත්සාහ කරනවා. ආණ්ඩුවේ වැරදි ජනමාධ්‍යයක් පෙන්නනවා නම් ආණ්ඩුව කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒ වැරදි හදාගන්න එක මිසක් තමුන්ගේ වැරදි පෙන්නලා දීපු ජනමාධ්‍ය දඩයම් කරන එක නෙවෙයි. දැන් මේ උත්සාහ කරන්නේ සියත ටෙලිවැකියට ගහන එක විතරක් නෙවේ මේ සියත ටෙලිවැකියට ගහන එක හරහා මේ ආණ්ඩුව කරන්නේ සියලු ජනමාධ්‍ය මට්ටු කරන්න උත්සාහ කරන එක. අපිට විරුද්ධව කතා කරන්න එපා අපිට විරුද්ධව කතා කරොත් උඹලට වෙන්නෙත් මෙන්න මේ ටික තමයි කියන්න තමා ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන්නේ. මාධ්‍ය ආයතනවලට තියෙනවා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය. මාධ්‍ය තමයි ආණ්ඩු හදන්නේ. ඒ වගේම මාධ්‍ය තමයි ආණ්ඩු වට්ටන්නේ. මාධ්‍ය වලට පහර දෙන්න යන විදිය බලන්නකෝ දැන් සියත ටෙලිවැකියේ පාර්ලිමේන්තුවට අපහාසයක් වුණා කියලා ඒ මාධ්‍යවේදියා සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් පාස් කරලා ඒක නීතිපතිවරයාමගින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යවනවා නම් අඩුම තරමේ මේ පාර්ලිමේන්තු බලතල හා වරප්‍රසාද පනත අනුව පාර්ලිමේන්තුවට එහෙම කටයුතු කරන්න පුළුවන් තමයි. හැබැයි ලංකාවේ පිළිගත් මූලධර්මයක් තියෙන නීතියේ අඩුම තරම ඒ ප්‍රශ්නයට භාජනය වෙන මාධ්‍යවේදියා ඔය පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවට කැඳවලා ඔහුට සවන් දීමේ යුතුයකමක් පාර්ලිමේන්තුවට තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපිට එක විශ්වාසයක් තියෙනවා මොකද මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියන්නේ අර මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කාලේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ජනාධිපති වුණාම කිව්වනේ මෝහන් පිරිස් මැතිතුමා කිව්වා කියලා මාව අයින් කරන්න එපා මම ඔබතුමා කියන විදිහකට වැඩ කරන්නම් කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි. 2015 යහපාලන ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ මේ ඇතිවෙච්ච පරිවර්තනය ඇතුලේ අපිට අද පැහැදිලි විශ්වාසයක් තියෙනවා. ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඊටාම නිවැරදි තීන්දුව දෙනවා. ඒ නිසා ඔය මොන මර්ධනයක් දියත් කරන්න හැදුවත් අවසානයේ යන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. එතන ඉන්න ගරු විනිසුරුතුමන්ලා ඊටාම නිවැරදිව සාවධානව දෙපාර්ශවයේ කරුණු බලලා තමයි තීන්දුව දෙන්න ගන්නේ. දැන් සියත ටෙලිවැකිය ආණ්ඩුවට රිදුනට ආණ්ඩුව කිව්වට ඒ මගෙන් අපහසයක් තියුණුවා කිව්වට මේ රටේ මහජන මතය කොතනද තිබෙන්නේ කියලා ඔවුන්ට සම්මානයක් පවා ලැබිලා තිබුණා. ඒ සියත ටෙලිවැකිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සම්මානයක්. එතකොට එවැනි ඇගීමකට ලක් වෙන්නේ ඇයි? ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙවන් වැඩසටහන් නැත්නම් මෙවන් දේශපාලන කතාවල් ටෙලිවැකිය වගේ දේවල් වලින් කරන හෙළිදරව් කිරීම මහජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනයි කියන එකයි කියන්නේ. ඒ නිසා අපි ඇත්තටම මේකේ ගන්න දෙයක් තිබෙනවා. ඒක තමයි ටෙලිවැකිය සඳහා එවැනි සම්මානයකට පාත්‍ර වුණා නම් ඒක මහජන මතය. එතකොට මහජන මතයට පිටුපාලා ආණ්ඩුව තමන්ගේ දේ පමණක් සිදුවිය යුතුයි කියලා හිතලා බලය පාවිච්චි කරමින් ඔවුන් මර්ධනය කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒක දැඩි ලෙසම අපි හෙලා දකිනවා. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නීතිීජ නිමල් පුංචි හෙවා අග්‍රාමාත්‍ය දිනේශ් ගුණවර්ධන්ට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. ඒ මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ඉල්ලමිනොයි. අපේක්ෂකයින් ඉදිරිපත් වී සිටින රාජ්‍ය සේවකයින්ට වැටුප් ගෙවීමේදී මතුව ඇති ගැටලු පිළිබඳවත් මෙහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. පළත්පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධනගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ නිමල් ජී පුංචි හේවා සඳහන් කළේ පළත්පාලන මැතිවරණයේ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා එම ඉල්ලීම සිදු කළ බවයි. අදාළ ඉල්ලීම ලිඛිතව අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත යොමු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. පළත්පාලන මැතිවරණයේ අපේක්ෂකින් ලෙස ඉදිරිපත් වී සිටින රාජ්‍ය සේවකීන්ට වැට තුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මතු ඇති ගැටලු පිළිබඳව මෙහිදී අවධානය යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ. අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධනද පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කර සිටියේ පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සාකච්ඡාවකට කැඳවීමට තීරණය කර ඇති බවයි. මේ අතර පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධයෙන් විශේෂ කමිටුවක් පත් කිරීමට ආණ්ඩුව උත්සාහ දරමින් සිටින බව පැෆරල් සංවිධානය පවසනවා. එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි සඳහන් කළේ මෙමකින් සිදුවන්නේ පළාත් පාලන ආයතනවල බලය විදායකය විසින් පාලනය කරන තත්ත්වයකට පත්වීම බවයි. මේ වෙනකොට පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධයෙන් සහ ඒ වගේම පළාත් සභා සම්බන්ධයෙන් රජය අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය සඳහා කමිටු පත් කිරීමට යෝජනා වෙලා තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේකෙන් පැහැදිලිව ගම් වෙන කාරණේ තමයි ආණ්ඩුව ඉදිරි ආසන්න කාලය තුල පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම හෝ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම කියන මේ මැතිවරණ දෙකෙන් එකක්වත් පවත්වන්නට ආණ්ඩුව සූදානම් නොමැති බව තමයි මේ හරහා පෙනියන්නේ. මේක ඊටම බරපතල කාරණයක් මේ රටේ සියලු ආයතන මහජනියෝත ආයතන විසුරුවාහට තිබෙන තත්ත්වයක් තුළ විධායකය විසින් මේ පලාත්පාල ආයතන තමන්ගේ ඍජු හත්තයට නතු කර ගැනීමකුත් ඒ වගේම පලාත් සභා මේ කමිටුවලා විධායකයේ හත්තයට නතුවීමත් මේ හරහා සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු ඕනෑම මොහොතක විධායකයට විසිරවීමේ හැකියාව තිබෙනවා ඒ හරහා විධායකය තාම බලවත් තැනක තමයි තිබෙන්නේ මේ තත්ත්වය සාධනීය පටපිටාවක් නිර්මාණය කරන්න නිසා මේ පිළිබඳව රටේ සියලු පුරවැසියන් දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු වෙනවා ඉදිරි වසර විසිපහ තුළ ශ්‍රී ලංකාව දැවන්ත සංවර්ධන ඉලක්කයක් දිනාගනු ඇතැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඔහු ඒ බව ප්‍රකාශ කළේ හාවට් විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ සූම් තාක්ෂණ ඔස්සේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමනොයි. I became the president of the country amidst the worst economic and political crisis in the 200 years of its modernity. When I took over, uh, our foreign reserves were down. There was no money in the treasury. The foreign reserves were such, there were few days in which we had no foreign reserves. So my first task, therefore, was to arrive at a staff level agreement with the IMF. It required price adjustments, a difficult decision to make, but there were no options. The restructuring and the region of Sri Lanka's economy over the next 25 years is expected to bring about a high growth trajectory in the medium term. This is not impossible. It may be a difficult task, but it is not an impossible task. ආසියාවේ ශක්තිමත්ම දූෂණ මර්ධන පනත හඳුන්වාදීමට රජයේ සූදානම් බව මුදල් රාජ්‍යමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා. අලුත් අවුරුදෙන් පසු එළඹෙන පළමු සැසිවාරයේදී මෙම පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. මෙරට බදු ගැලපුම් සඳහා තම සංවිධානයේ මැදිහත්වීමක් නැතැයි IMF සංවිධානය පවසනවා. IMF ඒ බව පවසා ඇත්තේ වෘතිය වේදීන්ගේ වෘතිය සමිති එකමුතුව සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී. ලාභ ලබන ආයතන විකිනීමට එරෙහිව හෙට දිනේ උපවාසයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. IMF එකඟතාවල තියෙන ප්‍රධාන කරුණක් තමයි දූෂණ මර්ධනය සඳහා වූ පියවර ගන්නා වූ පියවර වඩා ශක්තිමත් ඉදිරියට ගෙන යාම. ඒ අනුව තමයි ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වේ අපි ඉතා ඉක්මනින් සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු වලට පසු එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු දිනවලදී අධිකරණ අමාත්‍යතුමා විසින් දූෂණ මර්ධන විශේෂ පනතක් ගේනවා. ඒ පනත මේ ආසියාවේ තියෙන ශක්තිමත්ම බලවත්ම දූෂණ මර්ධන මර්ධන පනත හැටියට ගේන්නේ. ඒකනේ අපි මේ ඉල්ලපු කරුණ මේ සමාජය ඉල්ලපු කරුණ මේ තරුණෙන් ඉල්ලපු කරුණ ඒකනේ ඉල්ලපු විශේෂ පෙරලිය වෙනස්කම දූෂණය පිටු දකින්න කියලා. ඉතින් අපි ගේන්න සූදානම් මේ එකඟතාවනුත් එක්ක මං හිතන්නේ එකඟ කරලා නැතුණත් ඒක අවශ්‍යයි. දුරු අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරනවා. මේ අතර රාජ්‍ය ආදායමට බලපෑමක් වන පරිදි බදු ගැලපුම් වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වීමක් සිදු කරන්නේ නැති බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මෙරට වෘත්තීය වේදීන් වෙත ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. වොෂින්ටනයේ පිහිටි IMF ප්‍රධාන කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය වේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සමග සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ. අද වෙනකොට ලංකා කන්දෙල් නීතික සංස්ථාව ඉතාමත්ම හොඳින් ලාභ ලබනවා. මේම දින කන්දෙල් නීතික සංස්ථාව කිසිම සාධාරණ හේතුවක් නැතුව ඒ සංස්ථාව තියෙන ඉන්ධන පිරුම් මල් 600කට අධික ප්‍රමාණයක් පිටරට සමාගම් වලට පවරලා දෙන්න යනවා. මේ ගනුදෙනුව තමයි මේ අවුරුද්දේ මේ රටේ වෙන්න යන විශාලතම දූෂිත නින්දිතම තුප්පහිම ගනුදෙනුව. මේ කැබිනට් මැල්ලේ ඉන්න බුද්ධිමත් මේ රට රාජ්‍ය කරන ඇමතිවරුන්ගේ ඉල්ලා සිටිනවා මේ තෙල් සංස්ථාවේ ෂෙඩ් පිටරට සමාගම් වලට දෙන පනතට පක්ෂ වෙන්න එපා කියලා. අපි තෙල් සංස්ථාවේ සියලුම වෘත්තීය සමිති හෙට සඳුදා උදෑසන සිට උපවාසකින් මේ විරෝධතාව ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනවා. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. කඩුගන්නාව ශ්‍රී මුදලිවත්ත දීපාලෝක විහාරාධිකාරී ශ්‍රී දීපාලෝක දහම් පාසලේ ප්‍රධානාචාර්ය පූජ්‍ය රුවන්පුර ඥානවිමල ස්වාමින් වහන්සේට ශ්‍රී සද්ධර්මවාගීශ්වර විශ්වකීර්ති ශාසන සෝබන ගෞරව සම්මානය පිළිගැනීමේ උත්සවය පසුගියදා පැවැත්වුණා. ඒ මහනුවර කඩුගන්නාව ශ්‍රී මුදලිවත්ත විහාරස්ථානයේදී ගුණසිරි සදහම් නිකේතනයේ අතිපූජ්‍ය නෙලෝකන්දේ ඥානානන්ද හිමි ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ සංඥා ලේකකාධිකාරී පූජ්‍ය අංකුමුරේ පේමවංශ හිමි රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන සංඝනායක පූජ්‍ය ගොඩමුන්නේ පඤ්ඤාචිත්ති හිමි දෙනුවර ප්‍රධාන සංඝනායක ඕවල සෝරත නායක හිමි ඇතුළු මහා සංඝරත්නය සහ ගිහි පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා පන්නිපිටිය දෙවුරම් මහා විහාරයේ මැදින් මහ පෙරහර ඊයේ වීදි සංචාරය කරනු ලැබුවා. පෙරහර පැවැත්වුණේ 16 වන වරටයි. අමරපුර නිකායේ සිරිසුමන පාර්ශවයේ මහානායක පූජ්‍ය කොළොන්නාවේ සිරිසුමංගල මහනාහිමියන්ගේ උපදෙස් අනුවයි පෙරහර සංවිධානය කර ඇත්තේ. සියත ටීවී ප්‍රමුඛ Voice of Asia මාධ්‍ය ජාලය පින්බර මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙනු ලැබුවා. පුවත් නිමයි ඔබට සුභරාත්‍රයක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරමීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.